adică o frică foarte mare, că fugeau toți, adică care bunurile și aveau prin gen toți cu dânsă, chiar și animale luau cu dânsă, dar eu ă, cu ambulanța, ambulanța cei erau și răniți și gravidi și chiar copilași, adică într-un fel vreau eu toți să scapi cu cu zile, adică era tare strașnic. Oamenii le și bunurile care au agonisit o viață întreagă. Și, da, rău, rău a fost de tot. Au fost lăcrini, au fost spaimă, au fost, adică, care erau, părinții rămâneau pe loc, nu vreau eu să duc cum să lași căsele, ca și animalele împrejurul uh, caselor. Da, erau bucuroși, adică numai copiii scape. Adică dau la rudi, hai mă rog, luați ni, noi dăm da, cum vom fi, așa fi, dar adică într-un fel era strașnic. Noi când deja dăm, da, trebuie să plecăm din sat cu ambulanța, aproximativ nimeni nu mai era, adică prin sat. Și când am ajuns la pe drum înspre Căușeni vine echipa de ajutor, adică care o, ne o oșerut ajutor și s-a oprit, ne-am am conversat. Dacă vreți să credeți, am ajuns la așa o, o frică de mare că rugându-mă la Dumnezeu zic că ți-i dau pe tata și pe mama, numai te rog să nu-mi omori soțul, că am să aduc un copil pe lume și nu o să știe, adică într-un fel. Dar Dumnezeu e mare, o purtat de grijă la toată lumea și mie, că și azi i-am pus numele tatălui, adică soțului meu și Anatolie, care foarte mult ne bucură. Din bătrâni se spune că, zice, dacă se nasc numai băieți, e timp de conflict. Și într-adevăr, tot spitalul era numai două fetițe. Dar dacă o zi nu era, nu știam ce înseamnă. Și zic, e, nu e posibil nu o să meargă. Zic, am să, am să nasc o fetiță. Da, e că Dumnezeu i-a dăruit un băițel. <laughs> și câmpul era și vreau să vă spun că zici tot din bătrâni spune că e greu dacă e tot e împănat cu mași roșii, adică e tot e timp de conflict. Într-adevăr, era tot și natura posibil să o s-a supărat că era o secetă foarte puternic când răsărit, au crescut nici mai puțin de metru, așa și s-a uscat. Ca și pânica era tot slăbuță și ca și porumbul și toate cele. Adică, într-un fel, și natura plângea de conflictul care o fost. Căsuța noastră nu a, am avut-o, adică la moment. Era foarte greu că zici, de înainte nu se cumpără lucruri pentru copilaș. Dacă vreți, credeți nici nu aveam cu și-al îmbrăcaș, cu și-al înveli. Dar, iar, adică, din albituri am rupt și am L-am crescut al și iară din bătrâni spune și dacă copilul îi se îmbracă în hainuțele purtate, adică e strângător, e, e deștept, e bun la suflet și așa și este. Adică mai am un fiu, adică micuț, și totdeauna când începem a povesti, el zi, îmi spune zi și mama și într-adevăr asta eu fost singură, spuneți, dar pentru mine e un vis foarte rău. cel am ales, au fost uh, cum, bătălii, dar nu crâncile așa tare, pentru că mulți voluntari din sat plecau la bindie. Chiar mulți erau, știi, aproape 100 de băieți. Eu aveau mașină specială, băieții stăteau la poziție acolo, că ei veneau în sat, luau de aici produse alimentare, oamenii erau pregătim pentru mahalaua noastră câte case, zice, Zeci case. Astăzi voi faceți mâncare pentru un voluntar. Ei venim cu mașina, noi toată mahalaua ne strângem, și producte, care cartofi, care ulei, care ce era. Ei își plac și trebuie și o leacă de tărie. Îi dădeam și niște vin care mai avea atunci, că era luna iulie. Era și băieți am eu niște temă speciale, puneau mâncare și duceau la poziție. Eu eram în zeu așa când a fost cel mai crețin a fost, eram mai sus, avem niște soate de pământ și era pe la o, aproape de 1 sau 12 și ceva. Plășeam acolo, dar niște băieți cu vitele, că avem aici pădure, pășuni erau cu vitele, bă, vitele diferite, de valele, mână, și arc și strigă. Mă rev de băieți, să dăm acasă, vin cazași în sat, vin cazași, vin cazași. Păi, da să auzeau, pușcături, o marginea și statul. Dar păi, eu, băi, băi, și Vin acasă, când vin acasă, pe drumul ăsta, pe, pe noi, venim partea asta, văd cârduri de oameni cu vite, cu căruți, cu mașini, cu toți aveau mânau turmele astea, voi, capre, vacă și mai aveau ei acolo, vine un coașe, eu ies la parte. Ce s-a întâmplat, mai oameni, mă, zic? Nu vedeți ce se aude acolo, ce cazaș a intrat, separatiști au intrat, dar ajung de acum aproape de centru. Dar ei au intrat de cu sară, de cu noapte, au intrat prin Livieț, pe partea de, prin vii, Livieț, și am dat deasupra satului, dintr-o parte și alta, și a început să împuște. Fosta rugă noastră profesoară acolo și întreb, Ivan Fiodici, luați-vă tot ce aveți și plecăm, plecăm că, nu, că ei, dacă ajung la primărie, știți, la primărie, văzut ajung la primărie. Unde să ne ducem? și slugă. Aici vecinul, mâlifând era asta, era mașina aceea. El, mașina asta care se vede, așa este o mașină de asta, un gazon de cel sovietic. Era taban cu mașina acasă. Soția se pregătea să coacă pâine în cuptor, o dat focul la, la cuptor, să arde lemnele aici, cu vata prin cu aluat, de aici oamenii au venit, adeți, lăsați tot, luați-vă trebuiește și haideți cu noi. E unde, mahala asta, și să luăm? Ce puteți să iei, dacă ei? Nepoțica era cu noi, Oxanica era mică. Nanașa avea încă și mai mică avea o fetiță. Hai măcar voi, luați-vă și ei rep stric de, de acolo și mai avut din casă, luat colada și coloat așa, au luat niște Iorgane, au luat niște pâine, niște haine, suit copiii în mașină, tot așa, vecina care peste, peste drum a venit altă mașină, au încărcat doi saci cu făină, au luat tot haine, bani și mai avut acolo și au plecat. noi, eu eram, mame, Dumnezeu să iete că e decedat. Mai erau și niște oameni bolnavi, dar noi unde să ne ducem, suntem în vârstă, unde să ne ducem noi pe ei, pe vremea asta. Și așa suntem noi aici. Și președintele și toți au închis cărmuirea, toți specialiștii în mașini și au plecat. Iar nepotul meu era șeful firme de, divite. El a rămas spăzați că toată firma, dar președintele au spus că șeful um, da, sau tehnic, tăți, au plecat. El și da, și așa, și așa, rămân eu aici cu firma. În perioada războiului, lucram sora medicală la spitalul Liter. Când s-a început războiul, mai concret, 19 iunie, în Vindet, Eram la cursuri de perfecționare în Chișinău. Și deci nu eram la fața locului. Dacă când s-a început uh, războiul, adică operațiunile astea de mușcat, uh, în oraș nu se putea de dus și nici la Chișinău nu avem transport cu ce să plecăm. Mm, a durat asta vreo luni de zile, până au ajuns și la satul nostru. Undeva la sfârșitul luna iulie, am plecat la Chișinău ca să finisez cursurile de specializare. Întorcându-mă înapoi, mi-am găsit fica acasă. Avea <laughs> deja doi, numai 2 ani. Nici mama, nici sora, nici nimeni. Absolut nimeni, numai tata. E vine în coașe, așa se duce un loc și îi întreba și unii s au întâmplat, ia că așa, așa, cu lucrul Păi mai tare de Oxana, unii Oxana. Zic, Oxana, când a venit acasă, eu nu știu unde o plecat de ea. Și întreabă. Zic, eu zic, ce să spun? s au dus ei la Faladani Noi, s au dus ei în Bolmaz, s au dus ei la uh, Novotroiț, dar au plecat în direcție și eu plecat știi? nașul Dumnezeu să iată că eu murit și că... Găsim noi o mașină și ne ducem la Falandie din noi. S-a urcat din mașină, s-a din noi, nu s acolo. Erau, dar a noștri erau cum la geamă acolo, s-a dus nu Umblate până o dat de drept acolo la, la geamă. Ne dăm o de o zonete înapoi și s-a strâmbarat fost supărat, dar a fost frică mare. Când a fost cel mai strașnic în satul nostru? Când s au mărs cel mai mare bubuituri și spun eu că capul cel de sat chiar au intrat și cazaci, noi nu i-am văzut, poate și au fost, nu știu, așa spun lumea. Și au durat toată noaptea așa de tare încât credem că chiar e război adevărat care l-am văzut numai în filme. Bubuitură și îmi pare că chiar, chiar mahalaua care a rămas nu erau numai bărbați. Și noi, eu cu ferișoara mea. Noaptea și credem credeam, am crezut că să fiu un coșmar. Nu se mai termină și să ajungă și la noi. S-a sfârșit, copiii ne am găsit, peste două zile au venit, erau tuma satul geamănă. Au plecat tuma Mahalaua, un vecin acolo avea o mașină mare și i-au încărcat cu toți. Femeia vecina, avea chiar o... nu pot cam emoții. O covat plină de aluat, Închipuiți, au luat covat acolo, luat. Încărcat toți copiii și au plecat la satul acela. Acolo, la oameni și la niște rude, erau niște bătrâni care nu au avut copii. Închipuiți, s-au dus vreo 30 de oameni, femei și cu copii toți la casa și ei. Mama îmi povestea că dimineața a început să vie lumea și să ducă mâncare. A fost un coșmar că noi am lăsat casele și am, ne-a refugiat. Până și ei nu puteau să o coacă, oamenii și ei n-aveau cuptor. A luat și a lăs, a început să facă turti pe plită. Vecinii au dat focul în cuptor, au copt pâine. Au hrănit toți, erau vreo 30 și ceva de persoane. Au făcut mai scurt niște emoții care nu mai am fel. Se poate de descris. Și au revenit, când s-au terminat la noi, au revenit acasă. Dar venind de la Chișinău, când s-a întâmplat atunci, tot drumul, drumul de la Chișinău, apoi erau numai cu oameni care sunt refugiați. Asta numai în film puteți vedeți, cu căruți, tractoare, biciclete, fiecare și avea, care își mâna vaca. Asta a fost un coșmar care nu se descrie. Oamenii de la noi din sat l-au simțit foarte. Pentru că majoritatea s-au refugiat, majoritatea. Pentru că spuneau că dacă nu fugiți, azi bombardează satul vostru. Și fiecare ruși să-l copiii, nepoții. A fost nevoiți să plece anunțat nu oficial, că eu nu eram în ziua și în sat, dar susă unul din alții, că, că în cap cel de sat, dar nu au intrat în sat la noi și ei, ca prin livez, prin livez din apropiere, când pușcă, dar pușcături sau zeu tari, și oamenii s-au spărit din unul în altul și început să fugă. Pentru că chiar, într-adevăr, bubuie strașnic. Și cât e de la Gâsca până la noi, linia frontului a fost la Gâsca, aici, în satul vecin. La noi, în sat, cap de a visat, a fost afectat, a fost stricat și bombe au căzut. A fost greșeală, în primul rând, eu s-o a conducerii și că acolo mă ales când treci podul Nistului spre, acolo, spre Teraspol, acolo este garnizoana militară armate 14, acolo erau soldați. De aici au venit încărcați mașini cu băița, băițani tineri, de 19-20 de ani, eu încărcat în mașini de este descoperite, că trebuia să acolo. Dar acolo ei au fost carne de tun, așa din, din cetate. Eu cosit, eu făcut praf pe tăți, nimic, niciunul nu a rămas, nu, nu scăpat de acolo din așa. Ei nici nu erau pregătiți de luptă, nici nu erau unii se ascundă cu... Mă rog, așa a fost situația. Dar în Binerea se luptele pentru fiecare ulise. Spun că aproape, aproape ajuns de mult la, la, la Nistru să-i să tot împing, împing în coase pe dânsă. Pentru că ni... cum să lupți împotriva unor, unii armate sau puternice, cum armata 14, erau înarmați cu tancuri, tunuri, armament, dar este care vie automat, care nave, numai la număr, să pleci acolo, să pe câmp. undeva la 3 august, eu am revenit la servici la orașul din Ier. Orașul era nedescris, care eu am să minte asta toată viața, un miros care, nu știu, care au mai fost oameni în morgă, unde stă un miros numai te provei de, de oraș, era un miros insuportabil, că era vară. Noi n-am văzut, dar o spun eu că stau oameni morți pe stradă, pe... și mirosul ăsta s-a păstrat vreo trei luni de zile, el nu dispărea. Intrai în oraș, nu puteai să, să răsufli, nu puteai să... Și așa, pe parcurs o mai normalizat, nu era transport, plecam la lucru pe jos, la bindier, nu circula absolut niciun transport. Dar deși trebuie să ne ducem la lucru, pe păi dacă ne s-a dat limită, că dacă nu ne prezentăm la lucru, suntem concediați. Și am trecut așa este perioada care ne-a afectat pe noi satul nostru cel mai, mai din greu, așa, de adică am simțit noi. Macar că și la vendere a fost foarte multă lume refugiată. Adică oamenii care nu au avut unde poate să refugia au rămas, dar majoritatea s-au refugiat, orașul era pustiu, pustiu, el Tocmai în toamnă și-a revenit așa mai... Dar erau clădiri distruse, arse, război adevărat, pe care numai în film nu pot să... Eu n-am mai văzut și nici nu mai doresc să mai văd așa ceva. O soră medicală de acolo, o cunoscută, care lucra în secția de chirurgie, spune că vineau cazacii și o luau, așa, sub convoi, să duc să le fac pansament pe linia frontului, că poate nu mai reușeau și ei să ducă la spitaluri și, și de, de nevoie se ducea pentru că n-avea de ales. Am încetat să lucrez în anul 1996, uh, când am născut fetița a doua și uh, mi s-au impus așa niște reguli care, reguli de țară separatistă, care nu vor și m-am eliberat. Și îmi pare foarte rău că sunt foarte mulți moldoveni de noștri care și-au schimbat părerea. Nu, nu folosim în țării noastre, adică trăind 10-20 de ani. Și își schimbă și e foarte vișditor pentru că chiar sunt moldoveni și îți veniți de la prut. Și trăind la binder și schimbă mentalitatea. Asta e foarte vișditor. Și... Dar sunt moldoveni care, măcar să-i duci, îmi pare că și pe lume, ei țin la tradițiile și la neamul și la țara lor și care îmi pare că nu se mai schimbă viziunile nici pe un teritoriu cu unii noi locuim. S-a luptat pentru o Moldovă unică, puternică, adică să fie o, o patria noastră, dar sens nu mai e avut pentru mamele care și-au pierdut copiii, eu așa socot.